Oi, Sempre correndo. Pois é. Tchau. Quando precisa de mim, vem toda carinhosa. Quando não precisa, hum, nem responde. A senhora pode se acalmar. O socorro já está chegando. Caiam sobre minha vida chamas do céu e do